બ્લેન્ડર ટ્યુટોરિયલની શ્રેણીમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરિયલ બ્લેન્ડર 2.59 માં પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો વિશે છે આ ટ્યુટોરિયલ ભાષાંતર કરનાર છે કૃપાલી પરમાર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર છે હું જ્યોતિ સોલંકી આ ટ્યુટોરિયલ જોયા બાદ આપણે જાણીશું પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો શું છે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોમાં object constraints panel modifiers panel અને ઓબ્જેક્ટ દાતા પેનલ શું છે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોમાં object constraints panel modifiers panel અને ઓબ્જેક્ટ દાતા પેનલમાં વિવિધ સેટિંગ કયા છે હું ધારું છું કે તમને બ્લેન્ડર ઈન્ટરફેસના મૂળભૂત એલિમેન્ટો વિશે ખબર છે જો નહીં તો અમારા અગાઉના tutorials basic description of the Blender ઇન્ટરફેસનો સંદર્ભ લો પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો સ્ક્રીનની જમણી બાજુ પર આવેલ છે આપણે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોની પ્રથમ ચાર પેનલ અને તેમના સેટિંગ્સ પહેલાથી અગાઉના ટ્યુટોરિયલમાં જોયા છે ચાલો પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોમાં આગામી પેનલ જોઈએ પ્રથમ આપણે વધુ સારી રીતે જોવા અને સમજવા માટે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોનું માપ બદલીશું પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોની ડાબી ધાર પર ડાબું ક્લિક કરો ડાબી તરફ પકડો અને ડ્રેગ કરો હવે આપણે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોમાં વિકલ્પો વધુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ બ્લેન્ડર વિન્ડોના માપમાં કેવી રીતે ફેરબદલ કરવું એ શીખવા માટે અમારું tutorial how to change window types in Blender જુઓ પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોની ટોચની પંક્તિ પર જાઓ ચેન આઇકોન પર ડાબું ક્લિક કરો આ ઓબ્જેક્ટ કન્સ્ટ્રેઇન્ટ્સ પેનલ છે એડ કન્સ્ટ્રેન્ટ પર ડાબું ક્લિક કરો આ મેનુ વિવિધ ઓબ્જેક્ટ પરિમાણોની યાદી આપે છે અહીં પરિમાણોના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારો છે ટ્રાન્સફોર્મ ટ્રેકિંગ અને રિલેશનશીપ કોપી લોકેશન એક ઓબ્જેક્ટનું સ્થાન કોપી કરી અન્ય ઓબ્જેક્ટ પર સેટ કરવા માટે વપરાય છે 3ડી વ્યૂ પર જાઓ લેમ્પ પસંદ કરવા માટે તે ઉપર જમણું ક્લિક કરો ઓબ્જેક્ટ કન્સ્ટ્રેઇન્ટ્સ પેનલ ઉપર પાછા જાઓ એડ કન્સ્ટ્રેન્ટ પર ડાબું ક્લિક કરો ટ્રાન્સફોર્મ હેઠળ કોપી લોકેશન પસંદ કરો એડ કન્સ્ટ્રેન્ટ મેનુ બાર હેઠળ નવી પેનલ દેખાય છે આ પેનલ કોપી લોકેશન કન્સ્ટ્રેન્ટ માટે સુયોજનો સમાવે છે શું તમે કોપી લોકેશન પેનલની ડાબી તરફ કેસરી ક્યુબ સાથે સફેદ બાર જોઈ શકો છો આ ટાર્ગેટ બાર છે અહીં આપણે આપણા ટાર્ગેટ ઓબ્જેક્ટ માટે નામ ઉમેરીશું યાદીમાંથી ક્યુબ પસંદ કરો કોપી લોકેશન કન્સ્ટ્રેન્ટ ક્યુબના લોકેશન કોઓર્ડિનેટ્સ કોપી કરે છે અને લેમ્પ ઉપર લાગુ પાડે છે પરિણામે લેમ્પ ક્યુબના સ્થાન પર ખસે છે કોપી લોકેશન પેનલની જમણી ટોચના ખૂણે ક્રોસ આઇકોન પર ડાબું ક્લિક કરો કન્સ્ટ્રેન્ટ રદ કરવામાં આવે છે લેમ્પ તેના મૂળ સ્થાન પર પાછું આવે છે તો આ રીતે ઓબ્જેક્ટ કન્સ્ટ્રેન્ટ કામ કરે છે પાછળના ટ્યુટોરિયલમાં આપણે ઓબ્જેક્ટ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ નો ઉપયોગ ઘણી વખત કરીશું હમણાં માટે ચાલો પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોમાં આગામી પેનલ વિશે જોઈએ 3ડી વ્યૂ ઉપર જાઓ ક્યુબ પસંદ કરવા માટે ક્યુબ ઉપર જમણું ક્લિક કરો પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોની ટોચની પંક્તિમાં આગામી આઇકોન ઉપર ડાબું ક્લિક કરો તે મોડિફાયર્સ પેનલ છે મોડિફાયર તેના મૂળ ગુણધર્મોના બદલ્યા વિના ઓબ્જેક્ટને વિકૃત કરે છે ચાલો હું બતાવું મોડિફાયર્સ પેનલ પર પાછા જાઓ એડ મોડિફાયર ઉપર ડાબું ક્લિક કરો અહીં મોડિફાયરના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારો છે જનરેટ ડિફોર્મ અને સિમ્યુલેટ મેનુના તળિયે ડાબા ખૂણે સબડિવિઝન સરફેસ પર ડાબું ક્લિક કરો ક્યુબ એક વિકૃત બોલમાં બદલાય છે એડ મોડિફાયર મેનુ હેઠળ એક નવી પેનલ દેખાય છે આ પેનલ સબડિવિઝન સરફેસ મોડિફાયર માટે સેટિંગ્સ બતાવે છે વ્યૂ એક ઉપર ડાબું ક્લિક કરો તમારા કીબોર્ડ પર 3 ટાઈપ કરો અને એન્ટર કી દબાવો હવે ક્યુબ બોલ અથવા ગોળા જેવું દેખાય છે સબડિવિઝન સરફેસ મોડિફાયર્સ વિશે આપણે પાછળના ટ્યુટોરિયલ્સમાં વિગતવાર શીખીશું સબડિવિઝન સરફેસ પેનલના જમણી ટોચના ખૂણે ક્રોસ આઇકોન પર ડાબું ક્લિક કરો મોડિફાયર રદ કરવામાં આવેલ છે ક્યુબ તેના મૂળ સ્વરૂપમાં પાછું બદલવામાં આવે છે તેથી મોડિફાયર ક્યુબના મૂળ ગુણધર્મો બદલ્યા નથી આપણે પાછળના ટ્યુટોરિયલમાં અન્ય મોડિફાયર્સ વિશે વિગતવાર શીખીશું પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોની ટોચની પંક્તિ ઉપર ઇન્વર્ટેડ ટ્રાયેંગલ આઇકોન પર ડાબું ક્લિક કરો આ ઓબ્જેક્ટ ડેટા પેનલ છે વર્ટેક્સ ગ્રુપ પસંદિત શિરોબિંદુઓના સમૂહને જૂથ કરવા માટે વપરાય છે વધુ અદ્યતન ટ્યુટોરિયલ્સમાં આપણે વર્ટેક્સ ગ્રુપ કેવી રીતે વાપરવું તે વિશે જાણીશું શેપ કીઝ એડિટ મોડમાં ઓબ્જેક્ટ એનિમેટ કરવા માટે વપરાય છે શું તમે શેપ કીઝ બોક્સની જમણી બાજુ પ્લસ સાઇન જુઓ છો આ ઓબ્જેક્ટ માટે નવી શેપ કી ઉમેરવા માટે વપરાય છે પ્લસ સાઇન પર ડાબું ક્લિક કરો પ્રથમ કી બેસિસ છે આ કી ઓબ્જેક્ટનું મૂળ સ્વરૂપ સંગ્રહે છે જે આપણે એનિમેટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ તેથી આપણે આ કીમાં ફેરફાર કરી શકતા નથી ફરીથી અન્ય કી ઉમેરવા માટે પ્લસ સાઇન પર ડાબું ક્લિક કરો કી 1 એ પ્રથમ કી છે જે સુધારી શકાય છે 3D વ્યૂ પર ફરીથી જાઓ એડિટ મોડમાં દાખલ થવા માટે તમારા કીબોર્ડ પર ટેબ દબાવો ક્યુબ માપવા માટે S દબાવો માઉસને ડ્રેગ કરો માપની પુષ્ટિ કરવા માટે ડાબું ક્લિક કરો ઓબ્જેક્ટ મોડ પર પાછા જવા માટે ટેબ દબાવો ક્યુબ તેના મૂળ માપમાં પાછું આવ્યું છે તો આપણે એડિટ મોડમાં કરેલ સ્કેલિંગનું શું થયું ઓબ્જેક્ટ ડેટા પેનલમાં શેપ કી બોક્સ પર પાછા જાઓ કી એક સક્રિય કી અને બ્લૂ પ્રકાશિત થયેલ છે જમણી બાજુ પર શેપ કી વેલ્યુ છે આ વેલ્યુ નીચે સુધારી શકાય છે 00000 વેલ્યુ પર ડાબું ક્લિક કરો તમારા કીબોર્ડ પર 1 ટાઇપ કરો અને એન્ટર કી દબાવો જેમ આપણે આગળ વધીશું આપણે વધુ શેપ કી ઉમેરી શકીએ છીએ અને ક્યુબ બદલી શકીએ છીએ બ્લેન્ડર ટ્યુટોરિયલ્સની શ્રેણીમાં એનિમેટ કરતી વખતે હું આ શેપ કીનો વારંવાર ઉપયોગ કરીશ આગામી સેટિંગ યુવી ટેક્સચર છે આ ઓબ્જેક્ટમાં ઉમેરવામાં આવેલ ટેક્સચરને સુધારવા માટે વપરાય છે આ આપણે પાછળના ટ્યુટોરિયલ્સમાં વિગતવાર જોશું હવે તમે આગળ વધી શકો છો અને નવી ફાઇલ બનાવી શકો છો કોપી લોકેશન કન્સ્ટ્રેન્ટ ઉપયોગ કરીને લેમ્પ ક્યુબનું સ્થાન કોપી કરો સબડિવિઝન સરફેસ મોડિફાયરની મદદથી ક્યુબને ગોળામાં બદલો અને શેપ કીની મદદથી ક્યુબને એનિમેટ કરો આ ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ઓસ્કર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે અને આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ વિશે વધુ માહિતી આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે oscariitbacઇન અને spoken tutorialorgnmeict intro httpspoken e e tutorialorgNMEICT Intro spoken tutorial project spoken ટ્યુટોરિયલોની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઇન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્ર આપે છે વધુ વિગતો માટે contactspoken tutorialorg ઉપર સંપર્ક કરો આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર કરનાર કૃપાલી પરમાર અને રેકોર્ડીંગ કરનાર હું જ્યોતી સોલંકી વિદાય લઉં છું